Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bu Allah nasip ederse bizim yeni arabamız kedi. Bunu balık avlarında, kamplarda daha iyi kullanabilmek için arka tarafını yatak uygulaması yapacağız. Onu hep beraber göreceğiz. Hep beraber birlikte yapacağız bunu. Bunların kapılarının yukarı açılanı alırsanız e, daha kullanışlı oluyor sevgili arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız aracımızın iç tarafı bu. Bizim aracımız yaklaştı. Koltukları yatıyor sevgili arkadaşlar. Bizim yapacağımız iş bu koltukları yatırdıktan sonra arka kısmına şu kısma bir dolap gibi bir şey yapacağız. Üstünde şeylerle örteceğiz. Burası yaklaşık 1.80'e 1.30 bir yatak oluşacak. Şimdi bunu yavaş yavaş yapmaya başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alt kasayı yaptık. Şimdi onu sağlamlaştıracağız biraz. 我去。 Video fazla zaman tutmasın diye bunları sevgili arkadaşlar gösteriyorum size. Şöyle T köşe ben şeklinde. Bunlar buradan daha sağlam olsun diye. Çünkü bunların et kalınlıkları 11 milim. Siz bunların 15'i var, 18'i var. Ee, arabaya fazla ağırlık yapmasın diye ben 11 milimi tercih ettim sevgili arkadaşlar. Siz farklı şeyler tercih edebilirsiniz. Bunların her tarafını her tarafını bu şekilde vidalayacağız. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi araçta yatağımızı yaptık. Bunun üstüne isterseniz bir sünger kestirebilirsiniz. Bugün için çok yorulduk. Üstünün yatağının sermesi diğer işlerinde diğerki bölümlerde sizlerle paylaşacağız sevgili arkadaşlar. Şimdilik bunun çalışma sistemini ben size anlatmaya çalışayım. Yaklaş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu gördüğünüz gibi burası komple göz olacak bunlar. Eşyalarımızı buraya rahatlıkla koyabileceğiz. Şuradan böleceğiz. Ortalarımızı buraya koyacağız. Orasını delik bıraktık. Mutta getirelim orta. 1.50 boyunda benim oltanın şeyi. Arkadaşlar bunu buraya geçireceğiz böyle. Bir tanesini bir tanesini böyle koyacağız. Gördüğünüz gibi herhangi bir aksaklık olmuyor. Yatağımızın çalışma şeyi de sevgili arkadaşlar şu altlardan menteşeledik bunları vidaladık. Şimdi ben söküyorum yatağı. Yanaş. Buradan da şöyle iple şeye astık bunları. İlk önce iplerden kurtarıyoruz. Ay kurtardık. Diğer tarafı da diğer taraftan kurtardık. Yorduktan sonra şu şekil gördüğünüz gibi kapattık. Gel böyle. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bu bölümde de bayağı bir malzeme şeyimiz var. Çadırı getirir misin bana çadır? Bu araçımız kapalı hali. Açıyoruz bunu bu şekilde. Aracımızın koltukları şu anda faal durumda sevgili arkadaşlar. Yine sevgili arkadaşlar bunları eşyalarınızı sandalyemizi getir oradan. Dur. kamp sandalyenizi. Her türlü eşyanızı koyabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bakın bu bölüme de Allah nasip ederse bir e, duş duş yapacağız. Bu bölümde gözler olacak. Dediğimiz gibi gözleri yapacağız. Gözlerin içerisinde mutfak malzememizi, buzdolabımızı, diğer devamlı yanımızda taşımamız gereken kamp kurduğumuzda bize yardımcı olacak malzemeleri koyacağız. Artan diğer malzemelerimizi de bunların üstüne istifleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi kapısını kapatayım. Buradan geldiğinizde bakın arkadaşlar sadece bir dolap varmış gibi sanki şeyin arkasında bir dolap varmış gibi şey yapıyoruz. Tekrardan bir kuralım sevgili arkadaşlar. Kekik yasağımız hazır. Bir dahaki bölümde sevgili arkadaşlar Allah nasip ederse bunların gözlerini üstünün yataklı şeklini hepsini güzelce sizlere yapacağız. Anlatacağız sevgili arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese rast gelsin.